ආදරණීය යුවලකගේ ජීවිතයේ සොඳුරුම දිනයක් ලෙස විවාහ දිනය හැඳින්විය හැකි. බොහෝ විට අද සමාජයේ විවාහ මංගල උත්සවයක් පවත්වන්නේ සම්ප්‍රදාය හෝ චාරිත්‍ර ඉටු කරනවා වෙනුවට සිය ධනය, බලය හා ජනප්‍රියත්වය වෙනුවෙන් වන බවට ඕනෑතරම් සාක්ෂි තිබෙනවා. ලක්ෂ ගණනින්, මිලියන ගණනින්, කෝටි ගණනින් වියදම් කර නිර්පරාදේ කෑමට බීමට සහ සැරසිලිවලට ඇතමුන් මුදල් විනාශ කරද්දී රටටම ආදර්ශයක් වූ යුවලක් පිළිබඳව තොරතුරු අපට කඩවතින් වාර්තා වුණා. මේ යුවලගේ ඔහුගේ විවාහ මංගල්‍යය සඳහා රුපියල් ලක්ෂ විසි අටක පමණ මුදලක් වැය කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණා. නමුත් ඔවුන් එම මුදල වැය කර කැලණිය වරකාගොඩ පාරේ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයට කෞතුකාගාරයක් ඉදිකර තිබෙනවා. එමෙන්ම ඔවුන්ගේ විවාහ මංගල්‍යයේද එම විහාරස්ථානයේම පවත්වා තිබීමද විශේෂත්වයක්. සබ්බ මංගලං රක්කන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සුත්ති භවන් මෙහිදී ප්‍රදේශයේ නැතිබරි ජනතාව වෙනුවෙන් වියලි ආහාර පාර්සල්ද බෙදා දී තිබෙනවා ඊට අමතරව ගැබිනි මාතාවන් දස දෙනෙකු සඳහාද උපකාර කර ඇති බවද වාර්තා වනවා විවාහ වීමට යන වියහිතන් සියල්ලක් පන්සලට වියදම් කරා අද වර්තමාන සමාජ තත්ත්වය අනුව මේ වගේ සත්කටයුතු කිරීම පුදුම දෙයක් වෙඩින් එකක් ගන්න තියෙන සල්ලි අපි ඇත්තටම එහෙම වියදම් කරන්නේ නැතුව අපි කෞතුකාගාරයේ පිටුවලා අපි වෙඩින්